deathmatch a squadre veterano! Spazzate via tutti i nemici! Ricorda, mai dare niente per scontato! Minchia. meglio di voi. Rassegnatevi. Roccetto. Ai. È stata sentita. Ma cosa? Cosa stai dicendo? What? L'ho presa in testa. Siamo in vantaggio! cazzo era? meglio di voi. Rassegnatevi. Merda. Deitar. Deitar. vergognatevi. Molto vergognoso. Ole. Najpierw tam jest grane. Taka poza jedna. Najpierw mamy tego delicją, że non chiede. E su È un tutti contro tutti, non fate prigionieri! Spero ti piacciono le sfide! Ehi, sono meglio di voi, rassegnatevi! Ehi, sono meglio di voi. Rassegnatevi. Me eh, lo potete... Olbata. Pa. What? Перебеду хоть так. sempre una volta, non due. Cazzo. Little fucking pussy, man. I got it. Approvvigionamento nemico in arrivo! je crois que c'était <laughs> La map pas très grande, hein, mais hein. je Ehi, sono meglio di voi, rassegnatevi que un billet de euh, première. Vas-y, il passe tout ce travail. Ah, euh, vas-y donc, oui. Fucking bitch. Ma ma loin Fais mon truc, ça a répété пульты винду. Hanno una bomba planante. Ой, возьми некий везет. Approvvigionamento nemico in arrivo. Ehi, Nike, do. Ah, you fucker. Hi. Yeah, fuck. Ah, jogar Outro <laughs> que eu lembro, geral. Ok. Approvvigionamento nemico in arrivo! Depuis, on porte la blondasse. un peu trop chaud. Je passe mes Hop, hop, hop, sono meglio di voi, rassegnatevi. do? Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po. Ricognizione pronta! Scovate i bastardi! Bomba planante pronta a colpire! Sanguina! Ehi, sono meglio di voi! Rassegnatevi! Che dici? Dikkat edin onları. Oo. Bastardo. Po po po po po po. Po po po po po po. Il nemico lancia una bomba planante. Approvvigionamento nemico in arrivo. Basta Ido. Raid aereo nemico in arrivo. Ehi, no. Il nemico ha un cane da guardia. Basta Ido. Ops. Ai, tips. ça va mieux. Po, po, po, mais oui, mais je sais qu'il en plus il faut que je me retourne à chaque fois que j'arrive ici, mais j'oublie. Ah, fuck. Fuck you, oui? Oh. Il y a qui Ricognizione pronta! Scovate i bastardi! Ehi, sono meglio di voi! <laughs> Where are you from, man? Français Je parle français Yes <laughs> ah, Oh, Thanks, thanks. <laughs> <laughs> la prima l'abbiamo portata a casa, voglio... Padre veterano, schiacciate ogni minaccia! Un altro scontro classico! Bene. Siamo avanti noi, Ehi, bene così. Sono meglio di voi, eh, ma sei buona. Ma cosa fai? Mi spari. Sto con te, mi spari. voi, rassegnatevi. Doppia uccisione! Ma dai, ma sei scemo, cazzo. <laughs> Che ha? Ma da, ma mi ha sparato. Eh, Merda. Ma come fai a spawnare dietro? Approfittamento per voi! Meglio di voi, rassegnatevi. andando alla grande, raga. Che bomba. Finiamo per si chiama... Che uccisioni multiple. con nuôi Roma. Perdiamo l'obiettivo Avon! Dominio veterano! Difendete l'obiettivo! Spero ti piacciono le sfide! Catturiamo Charlie! Ehi, Charlie è nato! Siamo in vantaggio! Ma cosa fa? rifornimenti in Porca. Approvvigionamento nemico in arrivo! Posizionamento nemico in arrivo! Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Prendiamo Eivor! Attenzione! Colpi di mortaio alleati! rassegnatevi. Siamo in testa! ha. Catturiamo Baker! Baker sotto controllo! In qui tutto bene! Avanti! Siamo avanti noi, bene così! Stanno prendendo Baker! Prendiamo Charlie! Sono meglio di voi, rassegnatevi. Conquistiamo Baker! Ci prendiamo Baker! Andiamo in testa! Ma come Hanno ha fatto prenderlo? Ma dai. Che ver... Conquistiamo Charlie! Vergogna. Perdiamo l'obiettivo Baker! E eh, vabbè, dai. Teniamoci stretto il vantaggio! Mm. L'avevo visto, l'avevo visto. Attenzione, c'è una bomba planante nemica! Stanno prendendo Baker! troia. Perdiamo l'obiettivo Able! Prendiamo Charlie! Ehi! Doppia uccisione! Ci prendiamo Eivor! Siamo in testa! Catturiamo Eivor! Ricognizione pronta! Bomba planante pronta a colpire! Sanguinare! Teniamoci stretto il vantaggio! Ehi, sono meglio di voi. Rassegnatevi. Serve più concentrazione! Ricognitore in alto, scondiamoli! Hanno conquistato Baker! Perdiamo l'obiettivo Able! Minchia. Mm. Approvvigionamento nemico in arrivo! La fine del round è vicina! anche la nostra! Ci siamo presi Baker! Ehi, sono meglio siamo di voi! Siamo in testa! Rassegnatevi! Approvvigionamento in arrivo! Ricognizione pronta! Scovate i bastardi! 19. Buono, dai. Dominio veterano! Catturate l'obiettivo! Un altro scontro classico! Non vedo l'ora! Conquistiamo Able! Stretto il vantaggio! prendendo Egon! Bomba planante alleata in volo! Ma cosa fanno? Ma che cazzo fate? Munizione nemica! Ci spiano dall'alto! nemico in campo! Merda! Stanno prendendo Baker! Fuoco di mortaio alleato in volo! Abbiamo l'obiettivo Able! Controlliamo tutto! Difendere le posizioni! Hanno conquistato Baker! Bomba planante alleata in arrivo! Approvvigionamento in arrivo! Stanno prendendo Baker! Continuate così e la spunteremo noi! Stanno prendendo Charlie! Charlie è perso! Charlie F non ritorna più. Conquistiamo Charlie! Abbiamo un cane da guardia! Minchia! Come sciottano! Perdiamo l'obiettivo Baker! Go. Abbiamo l'obiettivo Baker! Bomba planante volo! Ehi, sono meglio di voi, rassegnatevi. non so fosse girato di là ehi sono meglio di voi rassegnatevi perdiamo l'obiettivo Eivor guarda sto scemo dá até Andiamo, Eivor! Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Ehi, sono meglio di voi! Rassegnatevi! Ma cosa fai, pelle vivo? vincenti! Ci prendiamo Charlie! Perdiamo l'obiettivo Baker! Baker è perso! Ci prendiamo Baker! Mm-hmm. Prendiamo Abel! Ehi, sono meglio di voi. Rassegnatevi. Avevo quasi preso. Cazzo. cosa in testa. Boh. Conquistiamo Baker! Obiettivo Baker! Catturiamo Charlie! Stanno prendendo Able! giocato da dietro, eh. Coglione. Che di nuovo, di nuovo. Che nervo. Ma vaffanculo, va. Bomba planante nemica in volo. che ha? Approvvigionamento nemico in arrivo. Ricognizione nemica. Ci spiano dall'alto. Catturiamo Baker. Breaker! Ricognitore in azione nell'area! Ah, quello è sempre di sopra, minchia! Perdiamo l'obiettivo Charlie! Oh, cazzo! Prendiamo Baker! Il round sta per finire! Rimontiamo! bunker sotto controllo. Una bomba planante tutta per noi. Approvvigionamento in arrivo. attaccante pronta a colpire! Avete rifornimenti in arrivo! Munizione nemica! Sviano dall'alto! meglio di voi, rassegnatevi. Ah. Ci prendiamo Charlie! Approvvigionamento nemico in arrivo! Charlie sotto controllo! Il round sta finendo! Ormai c'è poco da fare! Perdiamo l'obiettivo Eagle! obiettivi, trincerarsi! Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Raid aereo nemico in arrivo! Approvvigionamento alleato in arrivo! Che a quello? Perdiamo l'obiettivo Baker! <laughs> Parabapá. Tuscan. Ah, incredibile però. Sì, da lontano mira come non so che cosa. Deathmatch a squadre veterano! Spazzate via tutti i nemici! Usa tutti i sensi! Vista, udito, tatto, olfatto e arco. Figa, culo, tette. Tutto, tutto. Where the fuck is everything? Porca troia. Via cacona. Ehi, sono meglio di voi, rassegnatevi. Wow. Contatto nemico in arrivo! Siamo avanti noi, bene così! Cazzo! Culo! Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! dai. Cazzo. Move, bitch. Wow. Ma cosa fai? Sei Ma tu una cagata. meglio di voi, rassegnatevi. Ah, cazzo. Ma cosa fa? Ma cosa fa sto down? Eh, mi risolvo. Munizione pronta! Scovate i bastardi! Ehi, sono meglio di voi! Ricognizione in volo! Occhi dall'alto! quanto è buono bomba planante alleata in arrivo continuate così eh, un colpo mi ha dato minchia approvvigionamento in arrivo nemico ha schierato dei bombardieri! Il nemico lancia una bomba planata! Doppia uccisione! Approvvigionamento nemico in arrivo! Ehi! Hey. GG! rassegnatevi. Ricognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Cognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Es una bomba planante. Sono meglio di voi, rassegnatevi. No. minchia dammi il tempo di salire almeno Sono meglio di voi, rassegnatevi. Cognizione nemica! Ci spiano dall'alto! Ehi, sono meglio di voi, rassegnatevi. Sì, va bene, l'ho preso, dai. Ehi, sono meglio di voi, rassegnatevi. Ehi, hey. buggata? Mi frega. questo Deathmatch a squadre veterano! Schiacciate ogni minaccia! Spero ti piacciono le sfide! Moi j'aurais bien voulu qu'il refasse. Siamo in vantaggio! C'est comme ça, Ehi, sono meglio di voi, rassegnatevi. dude. Oh, he's supposed to see Ehi, sono meglio di voi. Doppia uccisione. Chupa, chupa ma piece. Chupa, chupa, chupa. meglio di voi, rassegnatevi. Dame. Vamos ver, qual milhão. Munizione pronta! Scovate i bastardi! Doppio! Bomba planante pronta a coprire! furiosa! Figa, sta facendo arpanico. Ehi, sono meglio di voi, rassegnatevi. pronta! Scovate i bastardi! Doppia uccisione! Ehi, sono meglio di voi! un Rassegnatevi! alleato in arrivo! Li stiamo mettendo sotto! bello guidare il camper Ou pas. Oh, ils sont trois là, wesh. Nique ta mère, con. Tira questi, basta, basta. Allez, tue pas, tue pas. T'as vu Oh là là. Win, win. Bon ratio. Winner. Winner. Hein. tu parles de camper, toi T'es tout le temps allongé, là. Mange à couille, hein. là. Donc, élimination. L'auto-RP. Allez. Les ghost kill cam de merde. Oh, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. cose questo non l'ho ancora fatto Deathmatch a squadre veterano! Neutralizzate ogni minaccia! Usa tutti i sensi! Vista, udito, tatto, olfatto e arma! Porca troia, ma sempre a me devono... E chi l'ha ucciso qua? Rassegnatevi. Approvvigionamento nemico in arrivo! Ricognizione pronta! Scovate i bastardi! Siamo in testa! di merda di voi, rassegnatevi. meglio di voi. Rassegnatevi. Kills wie mir. Haha. äh. Sono sempre free. Ehi, hey, sono meglio di voi. Rassegnatevi. Ah, man. Go. Ja. Das Problem ist ja eben das, das ist ein Mörser. Wenn du aber die eigenen Dinge hast, gibt es ja Abzug. aber da kannst du nun mal leider nicht äh, ändern. Succede che si arriva primi a volte.